Azken amarkadetan, sustatu den hiri ereduak, batez ere sortu ditu gune monofunzionalak, eta kale hau du pasuzko leku bat bezala. Horrek, zaildu egiten du, eguneroko zaintzalanak kateatzea, denbora gehiago behar delako leku batetik bestera joateko. Eta horrez gain, normalain esaten dira guneak, ez direnak eh, seguru pertsibitzen, ordu batzuetan bakarrik erabiltzen direlako. Iregune biziak eta elkar zaintza albidetzen dutenak sustatzeko, garrantzitsua da pertsonen joan etorria bermatzea, erabilera ezberdinak hurbil kokatuz eta oinezkoentza ondo konektatuz, harremantzeko guneak sortzea elkarsaintza elkar zaintza sareak indartzeko, eta herritarren parte hartzea eta bereziki emakumeena albidetzeko kanalak e, sortzea bereik direlako adituak egunerokotasunean. Itxaso larra mendina arkitektoa eta berdintasunean aditua tipiko beratiban.